Это типа э, КГБ, что ли? Вот он заглавный. Стоп. К чему это я? У Юны есть проблема. Задачка непростая. Именно поэтому сейчас я рассуждаю. Ну что, если я сделаю вот так или вот так, следить за нами стало проще. Это факт. Я не могу, где он реально тоже музыка нравится. я играю. Как вы понимаете, я кое-что знаю. Пошла. Прикольно. Ни себе, что это за драм н бас? Или бейс? А вот еще забавно. Канал этот, второй канал. Мне момент нравится. Давай, привет, я видеоблогер снится, чтобы это сделать. Часто кофе с шоколадкой снится. Кто же за стол мог ну, Честно, надежду я не смотрю, я, а я вам скажу. А Президент пальто. Мужчины больше, женщины слабее, ну, конечно, агрессивные, работа сложнее. Видео не установлено. Они слушают его на тренировках по борьбе. В общем, в мире есть проблема. Задачка непростая. Именно поэтому сейчас я рассуждаю. Но ну что, если я сделаю вот так? И вот так, следить за нами стало проще. Это факт. Слышите? Музычка, музычка, музычка. Слышите? Музычка. Слышите? Музычка. Это я, играю. Вы понимаете, я кое-что знаю. Знаете, вот Стоп, к чему это я? Я. я, Я. я, и я. Вы что понимаете, что он не танцор? Уж далеко не танцор. Это я. Мы давно уже ну, в ловушке.